spremni da ispunite vašu sudbinu sa gospodinom Šafajom. Posle tri godine, da. Posle tri godine jurenja. Dali smo mu šansu da se popravi. Njega nema. Posle ne bude. Nemoj samo da... Eno, Ne Nemoj samo da posle bude neki problema. Desna kuka na upoluć. se ti sećaš kako se to radi? 2, 2, 3 Remington. Crni. Sourstop. I Hornady VMAX. mu pušku. Ono je najbolje dođe na drvetu. ovdje baš ima puno žita, ima puno mjesta da se sakrije. Ja već ne bi digao glavu već bi ako bi izvodili, da se onaj privuče vamo malo. Da, od puta. Ajde smo mi prošle godine par puta na njega, ali nije izlazio napad. Da vidimo nešto kasno uveče, bez veze što. Dva puta je promašao. прошлый прошлого. Да, маскировали они. Ну, ну, ну, ну. Вот это я выпалил. Эти прошлые, я выйду, когда я контракт прошел. Как он вел? Он не. Ну, типа кибил там жить, сам не смогла на сайте. Ти prošle godine bio u tom Liberija, onako. Samo da on legne i miš evo tamo. Paša. A vetak do od njega. Može pa. Ko rekao dole do drveta dođem? Lagano sam. Ovdje smo mislili da je gotovo. Tamo smo kući krenuli. oči su uprte u njega. biti. Naravno učenije, ću ustaje kad on hoće. ranjem ga ne može podići da ti ostane, nema boga. E, ove, godine. Srećka, dali smo. na čošak žita. ili tamo da se spajaju dva žita. Znači ono 30-50 metara. Ono, Ivicu i sve. Ja.

No to, 449 86 meter. Krofinenio. Sadzie, sadzie. Da. Ja rebica poletela ona. Ovo će biti prvi lov koji sam gledao pustiti. Pa kao ne možeš to jeći, ja trebalo drugačije. A? Bra, majster, posle tri godine smo ga lovili. Posle tri godine, da. Konačno. Vidim da je ovo. vidim da je on. Sad sam. Tri godine kasnije, bezbroj izlazaka ove sezone, treći put izlazimo na njega i konačno smo uspjeli da ga Zadnji moment. Zadnji moment. Čekali smo da se pojavi šume, on je izašao ranije, bio je svoj vrijeme u žitu. Tako da... čast. je bilo odličan pogodak. Stojeći, u rad, vidjelo je samo toliko, tako Obećao sam se nešto vrati, ali... Naravno. Obećanje, obećanje. Šepovi se Da. Koji ćete vidjeti. E sad dalje. S tri godine sam defektom, ali čuva najbolji teren. Evo nešto snimio. je ova noga atrofirala, a ovdje ovo... Znači snimali smo ga mnogo puta. Ima ga jedno 4 puta sigurno na kameri. Bar 6 godina. Mrak je, ne vidim ali ima to sedmica sigurno. Uleče ga koja je tamo? Sedam, osam godina sigurno. Sad ćemo uporediti čelo od ovog i mog krivog. Ovo je stariji? Da, garantujem. Vidiš koliko se, vidiš on crta koliko se povukla. Vidi gleda glava i stoji.